утром видели готовящуюся демонстрацию отзывчивого производства. И теперь интересно подумать, а, куда а, двигаться после этой демонстрации дальше. Надеюсь на а, мнение профессионалов блокчейн-индустрии и ранних адаптеров да, по поводу точки внедрения в промышленность решений. А сам расскажу об одном из технологических процессов мне известных. Тотальная роботизация, да, это то будущее э, прекрасное, несомненно, которому готовят продукт АИРа. Но как к этому будущему перейти, какие точки внедрения э, в современную промышленность можно найти уже сегодня? Э, это очень, на мой взгляд, интересный вопрос, и хотелось бы это обсудить. Я э, опишу пример для начала знакомого мне э, э, автономного э, технологического объекта, э, предприятия, где работают э, автономные роботы. Это контейнерные терминалы. Я участвовал в пусконаладке э, одного из контейнерных терминалов э, порта «Восточные ворота» в прошлом году. Это порт э, на границе Китая и Казахстана, сухой порт э, без э, судового фронта, э, переваливающие контейнеры, э, идущие из Западного Китая до Западной Европы с э, поездов э, Китая на автотранспорт и на поезда Казахстана. Э, к примеру, э, в прошлом году по этому пути была налажена поставка э, компьютеров HP – Э, по этому пути за 10 дней вместо 45 дней, которые предлагает морской путь через Суэцкий канал. Такое продолжение, такое продолжение истории Шелкового пути. Да. Э, техника порта «Восточные ворота» э, не автономна, в смысле ей управляют машинисты, но в мире есть и автономные порты. Это порт Роттердама в Нидерландах, порты Сендау и Сеймень Э, в Китае, порт Бузан в Южной Корее, порт Лос-Анджелеса в США и, насколько мне известно, в этом году идет э, пусконаладка порта во Флориде автономного. Такие порты-призраки. Техника, э, где техника работает с грузами, нет людей. есть порты в мире, где удаленное управление техникой происходит. Это здесь не та ситуация. Э, все технологические операции самостоятельно выполняются машинами. Как вообще происходят контейнерные перевозки, да, и э, почему это интересно вообще? Объем товарного трафика, трафика мира э, с помощью контейнерных перевозок э, э, наибольший да, по многим показателям, там масса груза, дистанции, на которые это все проходит, и, кстати, бюджеты объектов инфраструктуры, что в том числе делает это интересно. Э, из э, э, от отправителя груз доставляется на там, склад транспортной компании, там или в порту отправление тарируется в контейнер. Далее на складе контейнера ожидает свой транспорт, отправляется на нем в порт назначения. В порту назначения или на складе, там опять же транспортной компании происходит расстарка контейнера, и груз доставляется получателю. Оборудование автономных контейнерных терминалов – это э, в первую очередь причальные, мобильные и стационарные краны. Они переваривают грузы суд, между судном и э, причальным транспортом для груза в автономных э, терминалах. Это автономные тележки. Они доставляют грузы на э, территорию склада, где э, грузом оперируют краны на Э, рельсовом или на пневматическом, что называется, ходу э, на шинах. Эм, и специали, э, специальные погрузчики. Кроме того, используются системы взвешивания, различные системы для оперирования с особыми грузами, опасными или там, с холодильными контейнерами, которым требуется подключение электроэнергии, специальные ворота по поводу доступа транспорта и так далее. Вся техника ведет учет затраченных энергоресурсов, ну, Э, ведется профилирование да, их, потому как э, затраты электроэнергии на там, электрического крана, да, на э, движение там, по ветру или против может различаться там, на сотни киловатт. Э, ведется учет энергии не только на каждом узле техники, но и в целом там, на линиях по, э, с помощью э, трансформаторной подстанции и э, техника, использующая топливо, тоже учет расхода ведет. Управляет всем а, операционная система терминала. То э, много предложений различных на рынке есть, но в целом э, примерно следующим образом это работает. При э, подготовке судна в порт назначения отправляется документ, где описываются расположение грузов в судне, где описывается работа с этими грузами. На основе этой информации ТОС планирует Э, работу э, терминала, э, работу техники терминала, расположение грузов на складе. Эм, обмен происходит по стандарту EDI, и, возможно, в развитии или там, на замену да, этой технологии можно предложить что-то на основе блокчейн-технологий. ТОС имеет зачастую некоторый межсистемный интерфейс для взаимодействия с другим программным обеспечением. И именно ТОС выдает э, э, задание высокоуровневые задание на работу техники. Каждый узел техники обычно оснащен э, некоторой компьютеризированной системой э, управления, которая связывает э, технику э, реального времени, которая управляет оборудованием с информационной сетью целом примерно, коротко говоря, такова техника э, порта. Как минимум две компании заявили уже о спуске на воду в ближайшие годы э, полностью автономных судов. Ну вот подобно там, привычных всем роботов, банкоматов, например, да, э, подобная техника э, сможет предоставлять в будущем более сложные услуги. Это там, системы, которые уже практически рядом автономные, э, э, грузовые, легковые автомобили, городские курьеры, старшипы, конечно же, дрон-сотрудник. Пока концепция, но, на мой взгляд, очень интересная. Магазин, мобильный магазин по требованию Willys – робот Бакстер, способный э, работать э, с людьми э, и э, имеющий функцию визуального научения. Вот в интервью на TED этого года Илона Маска был задан э, примерно следующего, следующего содержания вопрос. Можно ли будет в ближайшее время приобрести Тесла э, с автономным управлением, зарегистрировать автомобиль Э, в Юбер и пусть зарабатывает. Да? И ответом было «да». Технологии АИРа, э, мне кажется, позволят увеличить степень автономности такой техники, дав возможность ей не только оказывать услуги, но и приобретать их и предоставлять комплексные услуги, в том случае, если для предоставления некоторой услуги собственных возможностей робота недостаточно. Как Сергей вчера говорил, э, целью э, АИРа э, является и смягчение процесса интеграции роботов в человечество. Да? И Клаус Шваб в «Индустрии 4.0» говорит, что есть угроза того, что неравенство будет только расти из-за эффекта платформы. Выгодоприобретателями будут те, кто, собственно, этой платформой э, управляют, и те, кто предоставляет там активы. Вот, возможно, там, представить будущее, в котором все, там, не знаю, прочитают Киосаки, приобретут роботов, да, и будут их на какой-то платформе, их услуги предоставлять, зарабатывая на этом. И, возможно, контейнерные терминалы будущего будут э, состоять из техники разных владельцев, э, которые предоставляют услуги на э, одной площадке. Возможно, кто-то увидит для себя э, выгоды в снижении капитальных затрат, да, в разделении рисков, коих немало. Эм, возможно, кто-то увидит выгоду в работе с предприятием, решение о предоставлении услуги, в котором э, принимает не единый центр, а некоторая там, распределенная сеть принятия решений. Эм. Ну вот, вопросы пока э, таковы, какой будет эта платформа, да, и какие технологии позволят сделать ее интересной, э, кто ее создаст в итоге. Внедрение инноваций, коротко, мне кажется, можно описать так. Это вот демонстрация, над которой мы работаем сейчас, э, которая показывает ранним адаптерам возможность использования этой технологии. Это затем пилотный проект там, за счет э, поставщика технологии, но позволяющий э, технологии получить прецедент и открыть доступ к коммерческим внедрениям, к масштабированию интересно обсудить, что мы можем предложить промышленности. Какие, может быть, из записанных мой процесс, э, мной процессов портов, на, мой, на ваш взгляд, можно э, улучшить э, с помощью блокчейн-технологий, технологий ИРА. Спасибо за внимание. Смотрите в будущее, создавайте его в настоящем. Спасибо, Алишер. Будем ждать тогда реализации игры, следующей версии от тебя. И там можешь, со... можно вот а, кто это? Вот. Вот этот порт Роттердама, он автономный. Может быть. Может быть, не вся территория, но контейнерные перевалки там происходят автономно. Можете видеть, какой он огромный. До недавнего времени, э, пока его размеры не были там, превышены размерами портов э, Гонконга и Сингапура, это был крупнейший по товарному обороту в мире порт. Вот. То есть можете представить автономные предприятия какого размера

Э, грузы стандартные – это 20-футовые, 40-футовые, 45-футовые контейнеры, либо э, рамы, в которых что-то находится, да, там нефтяные бочки, еще что-то. Ну, в общем, стандартные грузы, опасность, в общем, исключаем человека в первую очередь. Спасибо, Спасибо еще раз.